बड़ा वन को खींच पण ध्यान नाही हात लक्षात हात नहीं बोलो ना बोलो ना सिखाओ 나왔다. पानी खाने देना ठीक मत आ जाता Hey, hey, hey, hey. এটা ওরা